Hola bienvenidos a un nuevo vídeo de 3D Network Spain En este caso lo que quiero deciros es que vamos a convocar un jefe Contest eh, Para este GFX Contest os vamos a decir aquí las cosillas que tenéis que tener, ¿vale? Mm, hay categorías de BG, de background, de intros y de avatar Tres categorías el, Si hacéis un BG tiene que ser partner eh, El estilo en, los tres, en las tres categorías puede ser libre Pero preferiblemente que sea en 2D No queremos mucho cargamiento de efectos y tal, no. Estaba buscando un VG un poco más normal. Eh, el plazo es hasta el 15 de febrero de 2013. Una vez pasado ese, plazo nos admitirán más propuestas. ¿Cómo podéis enviar vuestros, vuestros VGs, intros y avatares? Al correo de la network. Lo tenéis ahí abajo, 3dnetworkspain.com Ahí, eh, si no os caben las intros, las podéis subir a YouTube y nosotros las vemos. Y después si vemos que nos gustan, nos pedimos que no las paséis. Y los resultados se publicarán, eh, intentaremos que el día siguiente, el día 16 de febrero, intentaremos publicar los resultados. Como, entre comillas, premios, el BG se quedará puesto durante por lo menos un mes. Y este BG eh, podrá tener el link al canal del designer, ¿vale? Eso creo que ayudará a darle un poquito de reconocimiento. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima.